Jaz izhajam iz obrtniške družine. Oče je bil obrtnik, mizar, mama je bila kuharca in sta bila oba, mama je štajerka, oče je bil krajnc in sta prišla v Ljubljani skupaj. Jaz sem rojen 19. aprila 1924, v rečici ob Saviniji, potem smo pa se selili glede stanovanja oziroma glede obrti, smo se selili od Šentjanža, Radmirja, Menkša, Ljuč in sedaj smo obstali tukaj na Kropi. In leta 1942 10. julija sem bil mobiliziran v Nemški Arbeitsdienst. To je Nemška delovna služba po slovensko. In sem bil mobiliziran v to službo, ki je bila skoraj bi rekel polvojaškega tipa. V Arbeitsdienstu sem bil šest mesecev, in sem prišel domov decembra 42. <clears throat> leta in takrat me je že čakal doma poziv v nemško vojsko.